No voy a olvidar lo que hicimos tú y yo Y cuando nos comíamos Qué casualidad que me vuelvas a buscar Y que quieras estar en mi cama Yo sé que me necesitas, yo sé Yo sé que tú no me olvidas, baby Ey, tú te la pasas llamándome Ey, nena, eres mi estrella de telenovela Quiero que repitamos la escena Cuando te a mía y decías Ey, que yo cumplo tu fantasía Yo sé que me necesitas Yo sé que tú no me olvidas Baby, hey, tú te la pasas llamándome Yo sé que me necesitas Yo sé que tú no me olvidas Baby, hey, tú te la pasas llamándome Pensando, todos los días te la pasas pensándome Yo sé que tú extrañas mi piel y se te nota que quieres volver. Tú estás solita, yo soy el hombre que necesita. No te niego que esta mamacita. Sé que todo te recuerda a mí. Y ahora más que salgo en la TV. Con ella estoy presente, no salgo de su mente. No olvides la noche cuando la puse caliente. Ey revivamos el ambiente. Yo sé que tú quieres, mami, de eso estás consciente Yo sé que me necesitas Yo sé que tú no me olvidas Baby, ey, tú te la pasas llamándome Yo sé que me necesitas Yo sé que tú no me olvidas Baby, ey, tú te la pasas llamándome olhando